गौतम तो भाई भाव कहा हो आप अबे चांद पे है मैं मुंबई वापस आने में थोड़ा टाइम आप उधर क्या कर रहे हैं भाई इधर मामला ठंडा हो रहा है जल्दी वापस आने का करो भाई थोड़ा टाइम ले लगेगा कितना टाइम भाव एक महीना एक महीना तुम चांद तो इधर सर पर ही है अब जितना लगेगा उतना लगेगा ना लौटेगा अभी मैं इधर से मुतेगा तो एक महीना लगेगा तेरे सर पे गिरने के लिए मारो इसको खांडिलकर को कल्टी दिया अमोज शुक्ला गया गुरुनाथ तो भी ऊपर इधर भाव कलेक्शन जिताया कौन दीकू मात्रे <laughs> मुंबई का किंग कौन भीकू मात्रे उन भाई लोग है भाई लोग की तरह रहना मांगता हूं उनको समझा ना समझता है ना क्या तुम बीकू को पता नहीं कौन है साले में हाथ तुम आपको नहीं पता घर वापस जाके जब अपने पिताजी का गुजारे होगा ना पूछना इनसे आपको सरेआम थाने में थप्पड़ मारने के लिए कितना दिन जेल में रहना पड़ता है और उसके साहब हम हो जाएंगे अब तो अंदर पॉलिटिक्स में जब जीत जाओगे सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी चीते की रफ्तार से अजगर की पकड़ से और सुल्तान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता बस दुआ में याद रखना कभी नहीं सोचोगे ये उम्र सुधरने तो की नहीं बिगड़ने की है इतना भी मत बिगड़ो कि सुधारना मुश्किल हो जाए मुश्किल तो ये है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुम्हें सुधारना शुरू कर दिया अंकल कैसा है तबियत अम्मा अब Remember back in the day 넌 절대 잊지 못해 Don't forget choice Drop it on me yeah. 마음은 는데 잠은 안 오고 늘어난 두통과 싸우고 이리저리 뒤척이다 생각에 잠겨 또 펜을 붙잡고 빼곡히 써내려가는 가사 이 안에 내 철학이 가득하다 부연 담비연이 벅찬 밤 Home sweet home 하나 간다 그 세상 나에 와서 쉴틈 없이 달려왔어 환불해 when go 돌아가기엔 너무 늦어버렸어 I can't let go